Dziękujemy. Dziękujemy! Jesteśmy teraz właśnie w chacie strażników e, w naszej bazie. Jesteśmy tylko we dwie, dlatego że pozostałe osoby są właśnie na patrolu. E, dlatego, że cały czas jesteśmy w terenie, tak jak wam mówiliśmy. E, wasze wsparcie przerosło nasze oczekiwania. Kwoty 9,5 tysiąca Mhm. Zrobiło się 28, więc Choć e, teraz jest coś tak, niesamowitego. Tak, i jesteśmy absolutnie, e, absolutnie wdzięczne i wdzięczni, bo duża część z nas to jednak faceci, których akurat teraz tutaj w tym momencie pozdrawiamy po prostu i jesteście ekstra. <laughs>